Mi nombre es Antonio Feliciano y vivo en la 4409, en el sector Periachi. Ahí desde que yo fui a vivir, yo ahí no tengo luz. Y yo llevo 28 años ahí viviendo y, y mi esposo murió no hace mucho, esperando la luz y esperando la luz y la luz nunca llegó. Lo que pasa es que yo no vivo en comunidad, yo vivo alejada de la comunidad porque eh, donde yo vivo es el sector Perieche, que la cajetera creo que es dos, kilo, dos kilómetros de, de, Perieche, aquí a Bucarabones son dos kilómetros. Entonces ese trayecto nunca ha tenido luz. entonces pues, eh, por manos del alcalde pues nos, decía cada que iba a poner la luz y la luz y nunca llegó me siento, porque ya yo soy una persona mayor, ya yo tengo 75 años y yo uso insulina y, medicinas que necesitan frío. Ha tenido que cuando el vecino tiene la luz, pues yo las mando a poner en casa del vecino.